Aranjman İbrahim Əsrə Lap qəzəbi tutsa belə Yerin mənə, köyün mənə Nə deyirsiz, deyin mənə Oğru olmaq istəyirəm Lap qəzəbi tutsa belə mənə oğul Qadınları, oğraşları Oğurlamaq istəyirəm Hədər axan göz yaşları Deyə itibar yoldaşları Alçaqları, oğraşları Oğurlamaq istəyirəm Oğurlamaq istəyirəm Lap qəzəbi tutsa belə Yerin mənə, göyün mənə Nə deyirsiz, deyin mənə bir tutsa bile Yerin mənə, göyün mənə Nə deyirsiz, deyin mənə Oğru olmaq istəyirəm insanları Əqidəsiz insanları Vicdanını satanları Oğurlamaq istəyirəm Haqqana xaq qatanları Əqidəsiz insanları Vicdanını satanları Oğurlamaq istəyirəm Oğurlamaq istəyirəm Qap qəzəbi tutsa belə Yerin mənə, göyün mənə deyirsiz, deyin mənə Oğru olmaq istəyirəm Lap qəzəbi tutsa belə Yerin mənə, göyün mənə Nə deyirsiz, deyin mənə Oğru olmaq istəyirəm sərhədləri oğurlamaq istəyirəm ayrılığı, həsrətləri, haksızlığı zilletleri, ölkələrdən sərhədləri oğurlamaq istəyirəm, oğurlamaq istəyirəm. Qap qəzəbi tutsa belə dəyəri İtirmişik biz nələri Ürəklərdən həm kədəri Oğurlamaq istəyirəm insanlığım əzəbi Tutsa belə yerin mənə Köyün mənə Nə deyirsiz deyin mənə Oğru